ಇಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತವೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಈ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದನ್ನೇನಾದರೂ ಹೊಂದಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತರಾಗ್ತೀರಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರಕವಾಗಲ್ಲ ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ವಶವಾಗ್ತಿವೆ ಇವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವೆನಿಸೋ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾದ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಐ ಆಮ್ ರಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಜ ಅನ್ನೋ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ <laughs> ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಸೈಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೀತಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಸಹಜ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅವರಂದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಎಂ ಐ ಟಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ನಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ದಿಢೀರನೇ ಈಗದು ಆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಬಳಸೋದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಳ ಯಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೂಗಲ್ ಲೇಡಿ ನಿಮಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು <laughs> ನಮಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಾನು ಮೂರ್ಖವಾಗಿ ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಅಥವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿಮೂರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಪ್ಯಾನಸೋನಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ uh, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರು ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯೋ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಿ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಯಾನಸೋನಿಕ್ ಸೋನಿಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆದು ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ಪ್ಯಾನಸೋನಿಕ್ ಯಾರೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಾ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ತಂದಿದ್ರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ ಗಣಿತದ ತರಗತಿಲಿ ಯಾಕೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಇದೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗಣಿತದ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯ ವಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂಸೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಗಣಿತ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಸೈನ್ ತೀಟ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಗೂ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ತಿದೆ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿರೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತಿರೋ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅರ್ಥಹೀನ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸೋದು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂದು ತನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಬೇಕು ತನ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ತನಗೇನಿಷ್ಟ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆ ಯಂತ್ರ ಒಂದು ಇಡೀ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಈಗ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಐದರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಮಾಡೋಕಾಗದೇ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿಗೆ ಹಲವು ಪದರಗಳಿವೆ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬದುಕೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಮಯವಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿನ ಹದಿನಾರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿಯ ಇತರ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತರಾಗ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶೇಖರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಹಲೋ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶೇಖರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಶೇಖರಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದು ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಯಂತ್ರ ತುಂಬಾ ನಿಖರ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾನು ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತವೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮೀರಿದ್ದನ್ನೇನಾದರೂ ನೀವು ಹೊಂದಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮೀರಿದ್ದು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾನು ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಳವಾದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನ್ ತಿಂದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದ್ರಾ ಯಾರಾದರೂ ಇವರ ಪೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ನೀವು ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂದ್ರು ನೂಡಲ್ ಇವ್ರ ಥರ ಕಾಣಲ್ಲ ಇವ್ರ ಥರ ಭಾವಿಸಲ್ಲ ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ತಿನ್ನೋ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಗಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದೊಂಥರ ತ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗಿಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ತಿಂತೀನಿ ಆದರೆ ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಚಪಾತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಯಂತ್ರ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರೋದು ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗಿರೋ ಮಣ್ಣು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮೈ ಇದು ತ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಹಲೋ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮೆದುಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಕರುಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿಯ ಈ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಪಂಚ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ